Galinha eletrônica. IOT. Medindo temperatura, a umidade e caso nasça um pintinho, o sensor de ultrassom manda uma mensagem. Piu, piu. Valorize os produtores locais. terceira etapa dos pintinhos. Aqui eles ficam até virarem franguinhos e irem para o terreiro. Piu, piu, piu, piu, piu. Piu, piu, piu, piu, piu. Piu, piu, piu. piu Cortou não. Né? Cortou não. Né? Cortana. Né? Palestra pressão de ar comprimido. Ah, faca. E a melhor. Pedra. Pá, pá, pá, pá, pá. Tô brincando, galera. Não como os animais. Venho aqui pegar vivos. A galinha <laughs> ficou paralisada.